اي عسلام ومرحبا بكم مرة أخرى بعد ما تفرجتوا في آه، زعما نرجعوا للاستوديو التحليلي كيف ما كنا في الجيل الجاي شلتنا مازالت موجودة هنا en forme حلقه نار قويه نار. برشا ما بين مصطفى كريمي وبسام السويسي طياره الحلقه النتائج تقلبت شويه شنو رايكم في اللي في اللي كنا نسمعوا فيه؟ آه زوز مقنعين على الاخر بالرسمي انا عجبوني كيفاش يحكيوا كل شيء لكن بسام برجوليه هو اللي ربح برجوليه مش normal. <laughs> انا عجبني على الاخر مشيت مع بسام انت مسيره مصطفى نحبه بالرسمي خاطر يتغش عادي يتغش <laughs> نحبه ونعزه حتى هو طياره على الاخر لكن بسام برجوليه مش normal. اقنعك هو على الاخر débat كان magnifique بصراحه انا كنت مقتنعه بها الحقيقه الفكره نتاع انه ما لازمناش دستور جديد وبسام زاد اقنعني صراحه إيه؟ الحق انا je suis impressionnée بباسمي زوز محلاهم تبارك الله عليهم سواء في الطريقه نتاع طرح الافكار نتاعهم في كل شيء ويا ليت نشوفوا اكثر معناها حاجات كيما كي و bien sûr bravo البسام شفنا بالنتائج وحسب رايي الشخصي معناها مازلت متمسكه برايي آه، كما إيه. قلت قبل انا والله فرحانه باللي تعدى اليوم في الحلقه آه، اولا بحكم انتمائي المناظره déjà فخوره برشا باللي صار وفرحانه ونسلم على l'équipe الكل نتاع المناظره على المجهود اللي عملوه الكل باش وصلنا للحلقه هذه الحاجه الباهيه اللي لينا نقاش بالحق في العمق آه، surtout الشباب تميزوا آه، من في مرحله معينه لينا وانهم تفوقوا حتى على الضيوف الحقيقه انا رايي مازال شويه هكا في الوسط مصطفى كان آه، لابروش نتاعو مهمه برشا وحلوه معناتها لابروش اللي خذاها وحاول انه يركز على عده نقاط اللي اقنع بها الناس بسيم كيف كيف حاول يقنع كل مجهود وحتى كان هكا متحمس آه، في فوق باللازم وندفع في مرحله معينه لو بلوز امبورطون اللي صار نقاش اللي كان ثم شباب بالحق آه، يحبوا مهتمين بالشان السياسي والشان العام في البلد هذيا donc نشجعوا الناس اللي تتفرج فينا زاده باش تهتم خاطرين les commentaires فما شويه عباد هكا ماهمش مهتمين المهتمين donc ننصحوهم بالحق باش يعاودوا يخموا مره اخرى ويراجعوا رايهم يكون شويه انا الحقيقه ما ما قلتش على رايي اما انا كنت لا ضد تبديل الدستور ما لازمناش دستور جديد والحقيقه بسام زاد دزني في الفكره هذه اقنعني برشا افكار آه، منها انا مانيش نقعد ديما نعاودوا شنو هي اكثر الافكار ولا يعني الحاجات اللي خليتكم تشدوا في رايكم والا تبدلوا رايكم bon انا حسب رايي ساعه اول حاجه انا نحب نقولها آه، خاطر قبيله ما حكيناش بالكدا احنا على ارائنا والكل آه، اللي نراه ساعه المشكله ماهيش في الدستور يعني في النص بيدو المشكله في التطبيق معناها نتاع النص هذاك على خاطر الطبقه السياسيه معناها ما نزلتش هكا الكلام اللي ورد في الدستور على ارض الواقع كما كنا نسمعوا دايوغ آه، بسام كان يحكي فيه الموضوع هذايا اين آه، شنو اللي جلب انتباهي اكثر اللي بالرسمي آه، اسهل برشا انهم يصيروا تعديلات ونشوف اللي هو اصح انه يصيروا تعديلات خاطر الدستور نتاعنا كافي ابخي تو ما نجموش ننكروا اللي موجود في الدستور هو مطالب الشعب التونسي هو معناها اللي عبر عليه الشعب التونسي يعني كان دستور تشاركي ما بين خبراء ما بين الضغط نتاع الشارع ما بين معناها الكلام اللي سمعناه معناها اللي خرج على خاطر الشعب في 2011 لكن نجم يصير نوع نتاع تصحيح مسار باش نوصلوا لك البناء الديمقراطي اللي بديناه من الاول وزيد الشعب ما نتصورش اللي احنا توا حاضرين باش نعيشوا مرحله انتقاليه اخرى ونستناو سنين اخرى و donc انت كنت لي وزادت اللي نتاعك سمعت بسام زادت تطورت اكثر <laughs> آه، انا عجبتني الفازه الاولانيه اللي قالتها مليك اللي نجم يكون مشكله مش من الدستور المشكله من تطبيق الدستور وعجبتني زاد الفازه الاخرانيه اللي قلتها على خاطر الدستور الاخراني قعد ثلاث سنين باش نعملوه واللي قبله زاد ثلاث سنين ما نعرفش est-ce que لو اي نجم ونحن نستناو ثلاث سنين في المرحله هذه باش لا انا قلت بطبيعتي انا مانيش مع تبديل الدستور على خاطر tout simplement كيف ما قالت ملاك ما تطبقش الدستور نحن نحكي حكينا على المبادئ العامه وحكينا على حقوق الحريات واللي هما ما همش مطبقين ما همش فاعلين آه، اكثر من هذا نجموا نقحوا شفنا برشا دساتير في العالم اللي هي تنقحت même دستور 59 في حد ذاته تنقح 15 مره 16 16 مره تنقيح صار عام 2008 هكا هاو آه، donc الحقيقه انا ما نشوفش انا نسحقوا الدستور الجديد انت تسنيم شنو رايك آه، الحقيقة الأولاد كما قلت زادوا أقنعوني نحكيو شوية على النظام السياسي اللي هو أصلا قامت عليه آه، أكثر معناها ال débat في الحلقة إحنا النظام السياسي نتاعنا هجين اللي هو نظام مختلط, مختلط. فنتصور هذيك voilà فنتصور هذيك أكثر حاجة لازمنا نقوموا فيها بالتعديل donc انت مع التعديل بالطبيعه مع التعديل مش لازم دستور جديد لا لا احنا كي نحكيو على نظام سياسي سا احنا قلنا قبيله باش نحكيو بلغه سهله وشباب إيه. تتفرج ومش ياسر مهتمه بالسياسه اش معناها نظام برلماني واش معناها نظام رئاسي شنو هو فيه شنو متكون انا نعرف الفكره البسيطه معناها اللي نظام برلماني فما اغلبيه برلمانيه فما رئيس حكومه في نظام رئاسي نلقاو كتاب الدوله اللي هما الاداره ومعاهم الوزير الاول اما لهنا زيد بس منا انت لهنا exactement على خاطر برشا ناس يمكن اللي هي مع النظام الرئاسي ما تعرفش وين النظام الرئاسي بيدو هو فيه برلمان السلطه التشريعيه على خاطر ما نجموش نعيشوا من غير السلطه التشريعيه اللي هي تقوم آه، جمهوريه تقوم على ثلاث حاجات السلطه التشريعيه التنفيذيه والقضائيه donc باش يقعد موجود البرلمان اما ما عندوش ظاهر لي نفس ال pouvoir إيه. اصلا الرئيس في النظام الرئاسي ما عندوش الحق في العمل التشريعي directement معناها donc الفكره الغالطه انه نظام رئاسي ليه رئيس يحكم وحده درا شنو إيه. درا شنو راهي quand même وساهم فيها شويه برشا حاجات donc الاهتمام الكبير هكا اللي والمسلط على بعض المواضيع خلينا نبعدوا شويه عن المواضيع السياسيه كيف كيف زادت بعض التوجيه من من بعض الوسائل آه، حتى بعض السياسيين في مرحله معينه كنا نشوفوا انه هم يغلطوا حتى في في الناس فمهم أيوة. جدا ان توا كشباب نرجعوا للاصل نرجعوا نبحثوا في المواضيع comme il faut ونرجعوا نسالوا على المصدر باش نعرفوا نقيموا الامور بالكدا الحاجه الاخرى ظهر لي رانيا آه، وانه النظام الرئاسي ما فيهوش رئيس حكومه شنو فيه؟ إيه وزير اول وزير اول وزير اول كتيب دوله كتيب دوله exactement احنا توينسا باي قعدوا سامحوني عندهم العقده تاع الانفراد بالسلطه donc هذاك علاش tout simplement كي نسمعوا في les réseaux sociaux نظام رئاسي donc رئيس باش يحكم في كل شيء شيخ السلطات الكل donc يتفاجئوا عندنا كالعقده نتاع باش يجي شكون كالديكتاتوريه اللي كنا قبل نخافوا منها معناها واللي عانيوا منها العقده هذيك سنين ربي donc c'est bien انه نفسروا معناه ونوضحوا انه مش هكاك النظام الرئاسي معناه عمره ما كان هكاك اكيد عندنا دور باش يكون في هذا الكل خاطر توا مع ال social media ونحن ناس واعيين ويعني تحلت فما société civile donc c'est très important راهو بالحق توا باش نتبعوا كل شيء même حتى اي نظام توا ينجم يتبدل في تونس ولا صار تعديل في الدستور ولا غير ولا النظام الانتخابي كان تغير فما الرقابه نتاعنا راهي مهمه برشا والسلطه هذه اللي عندنا كشعب لازمنا بالحق نستغلوها comme il faut ظهر لي نحن اكثر جيل للسياسه باش تبدا ملقحه اللي كل شيء قاعد يتبدل معنا كيفاش باش نقتنعوا احنا واصحابنا والعباد اللي كيفنا كانوا مش مهتمين كيفاش باش يقتنعوا باش يهتموا بمواضيع كيما هكايا شنو هو الحل معناها والله ظهر لي من اسهل الحلول d'ailleurs اللي هو ال social media كيف ما قلت حسبك ماشي فينا انا وياك هو يحكي خاطر دوركم بصراحه انتم en tant qu'influenceurs لازمكم هاك لازمكم تحكيو فيهم المواضيع هذو سالناهم شنو تجي لبالك تسمع كلمه دستور وحده قالت لي نمشي نشري دستور من المكتب وحده قالت لي حرام السلطه هذه هذه حاجه تخليك تزيد تحكي فيه اكثر الموضوع تزيد تفسر بطريقه اكثر آه، ادابتي للناس الكل الشباب الكل نجم على شرط انا قادر اني نعمل لكم اي contenu تحبوا عليه امور سياسه اما على شرط وحيد خويا partagiو. لنا وقتها نمشي معكم في الصحيح اما الحاجه المهمه ملاك وامين اللي انتم يعني على خاطر ال contenu نتاعكم ماهوش سياسه اما كي حطيته على الدستور لقيتو برشا ناس حتى لو كان في التفادليك اما فما برشا ناس زاد جاوبت حاجات رزينه وحاجات اللي هي توري حتى اللي انتم يمكن ما فقتوش بها اما تحسهم وانت يمين عملت فيديوهات قبل كاين تاع التفادليك كل شيء ولقيت اللي الناس حبتها الحكايه هذيك شكون انتريسي بالرسم احنا كتوانسه سورتو الشباب توا يحبوا يكونوا يمسوا من كل دومين وانا جو بروبوز دايوغ علاش احنا توا القاعده هذه علاش هي القاعده الوحيده معناها اللي بيتها في تونس من نوع الجزائريه علاش ما فماش قعدات كيما هكايا في قنوات اللي يبارتاجيو في برشا حاجات اخرين مانيش كونت بالتسليه والترفيه وكل شيء نتفرجوا فيه البرامج من النوع هذاك اما ما فيها باس كان نشوفوا برشا كيما مبادره مناظره ونشوفوا برشا كيما قاعده نتاع الجيل الجاي ونشوفوا شباب يشارك في انه يحكي في مواضيع سياسيه نشوفوا شباب في آه، زاد لقاء مع السياسيين كيما صار قبل آه، صار قبل في ال town hall. معناها حاجه magnifique معناها تبارتاجيت بارتو آه، دونك علاش ليه معناها donc انت تشوفوا انه كيف ال média ال alternatif اللي هو الانستغرام وال social media وكل شيء لازم الميديا اللي هي التلفزه والراديوات تخدم على الحاجه هذه وتفسر العبيد اهميه الدستور و d'ailleurs آه، انا واحد من الناس في 2014 كي تعمل الدستور ما كنتش مهتم برشا اما آه، حبيت لو كان نريد مثلا تلفزه والراديوات يحكيوا على شنو هو الدستور كيفاش قاعد يتعمل وكل شيء بطريقه مسليه هكا بطريقه سهله يظهر لي مليك وامين ولؤي آه، يمكن تخليكم اكثر تحسوا بالمسؤوليه surtout بعد ما ريتوا les commentaires وال feedback نتاع الناس اللي تبع فيكم آه، انا نحب زاده نمشيو لما ابعد انه نشجعوا حتى الشباب الاخرين اللي عندهم دون آه، في حياتهم آه، يتولدوا به معناها ينجموا يحكيوا مصرحين قدام الكاميرا علاش لا جربوا معناتها وقدموا معناها اعملوا contenu بشويه بشويه تو يدوزوا معاكم الجماعه نتفاهموا معاهم حاطين وعدكم اللي بعث لي يقول لي راني يعني انا تو بديت نتدخل كي ونحب نفهم كيف كيفك ولا نبارتاجي والله معاك مليك هاكا انا ومليك نبارتاجي لكم عندنا وعد هاكا عن مباشر دبرتوا 200 دلة تنس الزوز مع بعضهم وبر اليوتيوب وانت تبارتاج سامحني شبيك ساكت موجود <laughs> ما يحبش يقعد دابا قدام الكاميرا <laughs> قاعد تهمم اما فما شنو رايك انت لؤي سامحني إيه. قصيت عليك انا إيه، نتصور اهم حاجه لازم نبداو بها كيف ما احنا نقولوا الاجيال القادمه والاجيال الصاعده نبداو ديما كيف نبداو بالاصلاح ديما نبداو من التعليم إيه. علاش التربيه المدنيه قعدت جيم ال collège. Voilà. علاش ما فماش des méthodes اخرين نقرا بهم التربيه المدنيه علاش ما نحبوش انا دايو عندي تحفظ معناها على المواد اللي فيهم تربيه وكيل معناها خاطر خاطر انا آه، تربيه معناها اديوكاسيون معناها انت قاعده تربي في في اجيال صاعده قاعده تطلع في ناس نهار اخر باش يكونوا طب ومحامين واساتذه و و و donc هذوما les matières هذوما بالذات بصراحه لازم يكون عندهم منهجيه اخرى لازم تكون عندهم des méthodes اخرى لازم التلميذ كيف يدخل يقرا تربيه مدنيه تربيه موسيقيه الى اخره واحنا خاطر نحكيو على الدستور نحكيو précisément على التربيه المدنيه اكثر معناها أيوة، أيوة. لازم يدخل فرحان لازم يدخل شاره لازم يعرف اللي كيف يقرا دستور راهو قاعد يعرف حقوقه حقوقه حرياته واجباته القوانين نتاع بلاده voilà فما حاجه اخرى زاد آه، إيه. مهمه برشا اللي هو الدستور بالدارجه إيه. دستور بالدارجه اللي هو عملته الجمعيه التونسيه للقانون الدستوري العبيد اللي تحس اللي الدستور كيف يقراوه مثلا ما يفهموش صعيب فيه des, des mots techniques voilà عربيه كاسحه ينجموا يشريوا accessible اي وعملوا في الانترنت موجود PDF معناها كان ما تنجموش تشريو تنجموا تدخلوا sur internet ما عندكم ما تعملوا نسيش نعملوا دمج لازمنا نعرفوا انا دابخي مو لازمنا نعرفوا وين ماشيه بلادنا وين احنا وين بالضبط وهذا ما يكون لما تعرف الدستور وتعرف القوانين وتتبع انا وحده من الناس راهو على فكره ما, ما كنتش آه، متبعه لا آه، أيوة. أيوة. <laughs> المواضيع هذه نحسها ما نحس روحي مازالت صغيره ما تعنينيش المواضيع هذه بصراحه باش نقولها معناها الاولاد في, في النقاش في زعما ثمانيه شرهوني بطريقه غير عاديه معناها باش نزيد ندخل voilà. <laughs> فما حاجه اخرى d'ailleurs انا juste باش نرجع لل point اللي قالتها تسنيم واللي هي التعليم يعني ماذا بينا لو كان هو نحن عندنا مشكل كبير ديما مع التعليم واللاعبين الكل تحكي عليه كيفاش لازم يتحسن ماذا بينا لو كان قيم المواطنه والحاجات هكا من الصغرى بشويه أيوة. بشويه نقراو المو... علاش في, في المدرسه في ال lycée في ال collège. هما راهو على فكره موجودين موجودين انا شا انا نحلف لك انا قريت المدرسه collège lycée وتوا انا fac. حتى في ال fac ما عندناش نجاح في ال fac. نحكي لك précisément على ملوكه موجودين موجودين آه، اما آه، آه، المشكل في الاستقطاب المشكل في طريقه voilà. بيبيسيتي المشكل من حاجه اخرى يا جماعه نشوف المشكل زاد من ال volonté. الاراده نتاعنا يظهر لي من الثوره وارجع لليوم عمال بشويه بشويه نوخروا بالتوالي الشباب الكل معناها قاعدين آه، بشويه بشويه ال intérêt نتاعنا ينقص للحياه السياسيه للمواضيع اللي تهمنا في اليومي نتاعنا قاعدين شويه نتلهيو بالحاجات اللي تسلي هكا وتضيع لنا اكثر وقت آه، لاهين في المشاكل زاد برشا غاطسين في ال négativité. يا جماعه صحصحوا فيقوا بالحق لا لا ولا بالحق نفيقوا للواقع اللي نحن عايشين فيه اللي احنا راهنا la génération اللي باش تكمل بالبلاد من بعض آه، نبحثوا احنا نجربوا نشوفوا المجتمع المدني كيف ما حكيت تسليم يعني ثم مبادره اللي ثم آه، عمل راهو كبير معناتها وبحث راهو مش ساهل تعمل على الدستور باش يولي دستور بالدرجه donc هذا الكل راهو موجود ولكن فما اليات ثم برشا حاجات مطروحه ولكن احنا زاد شويه لازم نعمل الخطوه الاولى انا نظن كان يلقاو des concepts مزيانين كيما جيل جاي وحاجات كيما هكا برسمي يوليو intéressés على الاخر يوليو يتابعوا فما اللي يحلوا des chaînes YouTube ونبارتاجي لهم انا وملاك <laughs> حاصيلو برسمي لهنا هنا juste. فما حاجه قبيليك كيفاش يعني العباد تولي intéressée اكثر بالدستور والمواضيع هذه على خاطر في العالم الكل فما des séries تعملوا فما افلام انا بتفرج برشا مثلا في Netflix اللي يحكيوا حتى على فصل معين في الدستور والا حاجه معينه علاش ليه ما نراوش فيلم مثلا كيفاش تعمل دستور 2014 ولا دوكيومونتير ان عندك نعمل واحد عندك Netflix صار انت ما عنديش لا ما عنديش ما عنديش تنطفي من بعض الاخر ما سمعتوهوش انا نوعدكم نوعد الشعب التونسي الكل <laughs> البي اف نتاعي ان شاء الله يكون على السياسه أه، تسليم انت عندك الميكرو في ايميسيون لو كان آه، تحكي لنا على الايميسيون هذايا نهل الميسيون ليزيميسيون بتاعي كلها يعني. صحافة الشأن العام آه. اللي أنت موجودة فيها Oui أي آه. نسيت أنا صحافة فكرتها فكرتها فكرت في الدستور <laughs> احكي لنا عليها شوي كانت Bon صحافه الشان العام هي déjà المفهوم نتاعها شويه جديد علينا أه، صحافه الشان العام tout simplement تتلهي بالشان العام نتاع الناس الكل مشاكلنا مشاكل جهاتنا بلو بريسيزامون نحكيو على صحافه القرب تكريس مبدا أه، صحافه القرب اكثر Donc أه، في في مشروعنا في صحافه الشان العام اللي هو كل حلقه كل ثالث احد ولينا كل ثالث احد ملي رجعت القرايه donc الحلقه divisée sur زوز زوز مواضيع آه، موضوع يهم آه، ولايه القيروان وموضوع آه، يتلاقى اكثر بالساحل معناها نحكيو على سوسه مستير مهديه آه، donc تنجموا تحكيوا لنا على الدستور خاصه وان الدستور مثلا فيه الباب سيبقى اللي هو إمام مركزيه فيه سلطه بالضبط ناخذوا l'exemple الحق في المال احنا عندنا مشكله في المال دونك تنجموا انتم بيدكم في صحافه الشان العام تحكيوا حتى لو كان في القروين على كيفاش الدستور ياثر آه، فيكم آه، ديريكتومون تسنيم باك معناها وفماش هذايا ما عنديش وقت ولومبلوا نتاعي معبي الاعذار اللي يلقاهم الشباب باش ما نحضروش ال formation باش نسمعوا مواضيع كيما كيا باش ما نتفرجوش بجوش باش ما نسمعوش donc خذوا l'exemple من نوعدكم حتى انا نوعدكم كما وعدوا الشباب إيه. انه في مشروع صحه شان العام ان شاء الله في حلقاتنا تكون عندنا partie que ce soit directement ولا indirectement تحكي على الدستور parfait نتصوروا انه فما برشا برشا ناس اللي يحبوا يشاركوا في زعمه ويحبوا يجيوا ويحكي كيف بسام ومصطفى تبارك عليهم راني لو كان تفكرنا تحكينا شويه كيفاش ينجموا يشاركوا انا قبل ما نفكرهم الساعه كيفاش باش يشاركوا ثم groupe نتاع الالومنايز نتاع مناظره سالوا على زعما ثمانيه خليناها surprise لاخر لحظه لجنه التحكيم اختارت مجموعه آه، من الشباب والمدربين surtout نتاع مناظره وصارت اون كومبيتيسيون اون انترن ما بيناتهم وريتوا الحلقه live في في زعما ثمانيه بالنسبه للمشاركه بصفه عامه في مناظره donc آه، كل فتره نحلوا مسابقه على ال plateforme نتاعنا اللي هي آه، مناظره point com donc تدخلوا ديما على ال page فيسبوك تلقاو جديد آه، يسوفي تعمل فيديو طولها 99 ثانيه تقول فيها رايك من الاطروحه اسكو انت معاه ولا ضد ومن بعد ديريكتومون آه، آه، يصير ال vote نتاع ال public من بعد ال vote نتاع لجنه التحكيم ومنها من غاديك تتعدى اذا كان انت اقنعت الناس واللجنه بالفيديو نتاعك donc تتعدى لللايف راي مشاركه معناتها ما تخليوهاش تصعب عليكم حاولوا انكم تشاركوا خاطر سي امبورطون بالحق الناس لهنا تجي تتعلم تجي تاخذ تجربه تجي تعرف على ناس من الولايات الكل الناس زاده تعرف برشا حاجات جديده على les notions de base et cetera معناتها برشا حاجات مهمه وتقعد لكم في الذاكره نتاعكم وتنجموا تشوفوا les expériences تاع الناس اللي تعداو على ال page في des vidéos حكاو عليهم donc مناظره بوان آه، كوم هو ال site و page مناظره آه، على الفيسبوك آه، على لينكدين على انستغرام وعلى les plateformes الكل موجودين بارفي بارفي ظاهر لي وفينا وزازينا جوسكي أيوة. عندكم اخر كلمه ولا وين ينجموا يلقاوكم العباد باش يتبعوكم انا تلقاوني في انستغرام ملك بيغريك 14 ما نعرفش علاش 14 انستغرام ما حبش يبدل لي اسمي <laughs> والباقي يكون ملك بيغريك آه. آه يوتيوب آه، انا ال social media نتاعي simple ما فيهوش نوامر امين حمروني هكا هاو على اليوتيوب تلقاوني على ال chaîne نتاعي امين وننصحكم ما تفرجوش على فيديوهاتي توا خاطر الليل وتخوف على الاخر الحكايه وما <laughs> تنصحش <laughs> وانا يلقوني آه، في مشروع صحافه الشان العام plutôt تلقوني في مشروع صحافه الشان العام كل ثالث احد من كل شهر من نص نهار الماضي ساعه على اذاعه دريم اف كيف كيف تنجموا تلقوني زاده في les émissions آه، اللي نعملهم في آه، راديو ويب ميغا كارون ولا راني انت نلقاك في مناظره انا إيه، تلقاوني كالعاده في مناظره ان شاء الله في الجيل الجاي كنحبوا نقعد معاهم القعده الجايه sinon يعطيكم الصحه الناس الكل ونحب نسلم على اصحابي كيف ما قلت من الاول في l'équipe نتاع مناظره انا لو اي شيء تلقاوني في الانستغرام ولا اليوتيوب ولا اي اف ام ولا وين ما تحبوا انتم كانت لوجه تلقاو شلتنا محلاها اليوم موفينا وزازينا ظهر لي حكينا على سوجيات الكل نتمنى انكم تبعتونا حطونا ريتكم ونحن ممكن نتقابلوا في الحلقه الجايه آه، ليلتكم زينه صباح الخير خير صباح الخير خير صباح الخير خير